今日はね、じゃーん縄跳びにチャレンジしてみるよいくよ前跳びからせーのぴやあみんな僕はブルータンチワワのメモタン ねじゃーん縄跳びにチャレンジしてみるよいくよ前跳びからせーのぴょんぴょんぴょんあれあー引っかかっちゃったあれれれもう一回やってみるよぴょんあれ挟まっちゃったなぴょんぴょんうんおかしいなじゃあ後ろ跳びやってみようかな せーのほいほいあれああ頭に引っかかったお難しいなほいほいうんあれれ後ろ飛びってちょっと難しいねうんじゃあ今日は前飛びを10回連続でやってみようかないくよせーのよいしょあれメモタン成功したらジャーキーあげるよいいじゃん 1234567891011わすごいメモタンすごいね好きなことのためだったら頑張れちゃうなジャーキー食べるためだったらね僕頑張れちゃうんだよねじゃあ今からジャーキー